Γεια σας από μένα. Παρατηρώ ένα πιο εορταστικό κλίμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν σχετικές εφαρμογές που βοηθάνε στον στολισμό. Έτσι μπαίνουμε στο κλίμα λίγο πιο εύκολα. Ωστόσο, όπως ξέρετε είμαι λίγο παραδοσιακή, οπότε θα σας προτείνω το πώς θα φτιάξετε το δικό σας δέντρο με τα δικά σας στολίδια που θα τα συναποφασίσετε με τα παιδιά και στη συνέχεια θα τα στολίσετε όλοι μαζί. Πώς? Με Google Slides φυσικά. Ας ξεκινήσουμε. Όπως έχετε καταλάβει έχω αδυναμία στις δυνατότητες του Google Slides. Σας έχω δείξει πώς να φτιάξουμε quiz, ψηφιακή τάξη, κόμικ, διαδραστικό πρόγραμμα ε, και θα σας αφήσω ακριβώς από κάτω και τα σχετικά links. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο όλοι μαζί, όλη η τάξη μέσω Google Slides. Από εδώ λοιπόν έφτασα εδώ. Και όπως βλέπετε το φόντο μου δεν μπορεί να μετακινηθεί. Πώς? Δεξί κλικ, αλλαγή ε, φόντου και στη συνέχεια αντί να δώσω ένα χρώμα εδώ πήγα στην επιλογή εικόνας και αναζήτηση εικόνων της Google. Έγραψα Christmas Wallpaper και τώρα αυτό που μου λείπει είναι ένα δέντρο. Αλλά δεν μπορώ να προσθέσω άλλο φόντο, συνεπώς θα προσθέσω μία εικόνα. Τώρα αυτό που μου λείπει πριν τα στολίδια φυσικά είναι ένα δέντρο. Άρα επιλέγω την εικόνα, εισαγωγή εικόνας όπως λέει εδώ πάνω. Επιλέγω αναζήτηση στον ιστό και στη συνέχεια γράφω Christmas tree και όπως θα φανταστείτε transparent. Και θα διαλέξω ένα Christmas tree το οποίο είναι τελείως άδειο. Μπορώ να διαλέξω κάτι σε μορφή καρτούν Είτε κάτι το οποίο είναι πιο ρεαλιστικό. Εγώ θα επιλέξω το πιο ρεαλιστικό για να νιώσουμε ότι είμαστε σε πιο real περιβάλλον. Το φόντο εννοείται πίσω μπορείτε να τα αλλάξετε εσείς. Επίσης μπορείτε να βάλετε ένα τίτλο, το τμήμα... Το τμήμα τάδε του και το σχολείο. Για να δείξετε το στολισμό που έκανε η κάθε τάξη. Ωραία. Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε και ήχο, ε, ωστόσο τον ήχο δεν θα μπορέσει να τον ακούσει κανένας εκείνη τη στιγμή παρά μόνο να το κάνετε παρουσίαση. Πολύ βασικό είναι για να εισάγετε ήχο να έχετε ανεβάσει τον ήχο ε, στο drive σας και να το βάλετε στον ίδιο φάκελο που θα έχετε και την παρουσίαση για να μπορούν να τα ακούν όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε τη στιγμή εκείνη που θα στολίζουμε είναι να ανοίξουμε εμείς ε, ένα βιντεάκι στο YouTube με χριστουγεννιάτικη μουσική την ώρα του στολισμού και φυσικά να κάνουμε διαμοιρασμό και του ήχου μας. Τώρα, εδώ όπως βλέπετε το δέντρο κουνιέται. Δεν θέλω να κουνιέται για να μην μπορεί να το μετακινεί το κάθε παιδί. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι να πάω αρχείο και στη συνέχεια να αποθηκεύσω το συγκεκριμένο ως φωτογραφία, ως PNG, ώστε να μπορέσω να το εισάγω στη συνέχεια ε, σαν φόντο, όπως κάναμε στο προηγούμενο, δηλαδή να πάω δεξί κλικ, αλλαγή και στη συνέχεια την εικόνα να την εισάγω με μεταφόρτωση. Πηγαίνω λοιπόν στην μεταφόρτωση, περιήγηση, διαλέγω την ε, ε, φωτογραφία μου η οποία βρίσκεται στα στοιχεία λήψης Και τέλος, πλέον έχω ένα φόντο το οποίο δεν κινείται, αφαιρώ τα πλαίσια κειμένου και είναι έτοιμο. Έχω και την περιγραφή μου εδώ πάνω την οποία υποθετικά θα γράψω και το δεντράκι μου και δεν κινείται τίποτα. Το μόνο που θέλω να κινείται είναι το στολίδι, τα στολίδια μου συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν θα διαλέξω στολίδια, ό,τι στολίδια μου αρέσουν και ό,τι στολίδια αποφασίσουν και τα παιδιά, γιατί όχι. Και τώρα ήρθε η ώρα να στολίσουμε, να διαλέξουμε τα στολίδια μας και να αρχίσουμε να ε, στολίζουμε. Πηγαίνουμε στις εικόνες εδώ ή αλλιώς εισαγωγή, εικόνα, αναζήτηση στον ιστό και θέλουμε στολίδια. Τα στολίδια θα τα αναζητήσετε ως, ε, να σας το γράψω, ornament transparent, εντάξει. Και μου εμφανίζει τα παρακάτω. Δεν θέλω απαραίτητα background. Ωραία. Να αποφασίσουμε με τα παιδιά τι στολίδια θέλουμε ή τα έχουμε ήδη ετοιμάσει. Εμένα η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν αυτά εδώ, ωστόσο θα πρέπει να τσεκάρουμε αν είναι transparent είναι η αλήθεια. Διαλέγουμε κάποια. Βλέπουμε κιόλας ποια είναι transparent, ποια όχι, για να διώξουμε όσα περισσεύουν. Ωστόσο εξαιρετικά είναι όλα διαφανή τα φέρνω στο μέγεθος που θέλω. Τα αναπροσαρμόζω όπως εγώ επιθυμώ. Για να δώσω μια ιδέα, καλό είναι να βάλουμε και δωράκια, να βάλουμε και στολίδια, έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα παιδιά να προσθέσουν και από κάτι στο δεντράκι μας. Συνεπώς ε, μπορούμε να μην βάλουμε μόνο στολίδια, ε, μπορούμε να επιλέξουμε ας πούμε και δωράκι. Εγώ θα διαλέξω και δωράκι, ας πούμε εδώ στη συνέχεια. Μπορούμε να διαλέξουμε κορδέλες για παράδειγμα Λοιπόν, κάποιες εικόνες βλέπετε εδώ δεν μας επιτρέπει να τις προσθέσουμε, ωστόσο αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να πάμε αναζήτηση και να προσθέσουμε δωράκια. Transparent. Present transparent. Βλέπουμε ότι εδώ μας βγάζει πολλά δωράκια, μπορούμε να επιλέξουμε κάνα δύο-τρία δωράκια, να βάλουμε και κάτω από το δέντρο, γιατί όχι. Αν μπορούμε να διαλέξουμε, Αυτά εδώ. Που είναι από ένα. Τα μικραίνουμε και τα συγκεκριμένα, τα βάζουμε σκόρπια για να μπορούν τα παιδάκια μας να το μετακινήσουν, άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε σε ένα δεντράκι, μπορούμε επίσης να βάλουμε ε, toys. Και μπορούμε να βάλουμε Christmas. Christmas toys. Διαλέγουμε εδώ ένα προβατάκι, Άγιο Βασίλη, α, το στεφανάκι μας, κάνουμε εισαγωγή, τα σκορπίζουμε και αυτά όπως βλέπετε πλέον δίνω πολλές επιλογές στους μαθητές μου, στα παιδιά μου για να τα βάλουν σκόρπια όπως εκείνα επιθυμούν, να τα τοποθετήσουν στο σημείο που θέλουν. Βέβαια πολύ βασικό ο καθένας ε, να σέβεται τη σειρά του άλλου, έτσι. Πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα, το ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά μας. Και φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο χωρίς να έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο Αστέρι. Διαλέγουμε ένα χριστουγεννιάτικο αστέρι για την κορυφή μας. Όποιο εμείς επιθυμούμε μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι αρέσει στα παιδιά και ό,τι αρέσει και σε μας φυσικά αν το στολίσουμε πιο, πιο πριν στο σπίτι μας για να το δείξουμε στα παιδιά μας. Εγώ τώρα θα διαλέξω αυτό. Δεν μοιάζει πολύ με άστρο. Και το δεντράκι μας είναι πραγματικά έτοιμο για στόλισμα. Έχουμε ετοιμάσει τα πάντα, έχουμε προσθέσει τα πάντα. Η αλήθεια είναι το αστέρι δεν μου αρέσει και τόσο. Ωστόσο καταλαβαίνετε τη λογική και πώς θα το στολίσουμε τώρα όλοι μαζί. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν είναι να πάμε κοινή χρήση και στη συνέχεια να κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πάμε να δούμε πώς. Έχω επιλέξει κοινή χρήση και στη συνέχεια θα πάω ε, πριν πατήσω αντιγραφή συνδέσμου, αλλαγή και εδώ θέλω οι μαθητές μου να είναι και συντάκτες, να μπορούν να μετακινήσουν όλα τα στολίδια και να στολίσουν και αυτοί το δέντρο. Απαραίτητη προϋπόθεση όπως έχω πει είναι να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά μας ότι ο καθένας πρέπει να σέβεται ε, τη θέση του άλλου. Ε, άρα επομένως θα τηρήσουμε μία ιεραρχία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε, θα σας δώσω και μια άλλη ιδέα σχετικά με τη σειρά για να μην αδικηθεί κανένα. Μπορώ να πάω στο Picker Wheel όπως σας έχω αναφέρει και άλλη μία φορά, να έχω αποθηκευμένα τα ονόματα σε ένα Word ή σε ένα απλό TXT αρχείο και στη συνέχεια εκεί που λέει Add a List να επιλέξω με Ctrl V ή δεξί κλικ επικόλληση, να επικολλήσω τα ονόματα και να αρχίσω να γυρίζω τον τροχό μου. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που θα εμφανίζεται κάποιος και θα παίρνει τη σειρά και θα βάζει το στολίδι του θα επιλέγω ε, hide choice. Οπότε έτσι θα κρύβεται ε, η επιλογή και θα έχουν σειρά οι υπόλοιποι μαθητές. Νομίζω είναι αρκετά διασκεδαστικό και διαδραστικό. Έτσι λοιπόν κάνω αντιγραφή συνδέσμου και στέλνω αυτό το σύνδεσμο σε όλους μου τους μαθητές. Κατευθείαν λοιπόν ε, αν είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής τους ε, στο Gmail θα μπορέσουν να μπουν και αυτοί στην τάξη και να αρχίσουν να στολίζουν. Όπως σας είπα μπορείτε να κάνετε διαμοιρασμό ήχου, έναν ήχο, ένα βιντεάκι από το YouTube και να παίζει ο ήχος ταυτόχρονα όσο εσείς στολίζετε και τοποθετείτε τα στολίδια σας κάτω από το δέντρο, πάνω στο δέντρο και γίνεται αρκετά ευχάριστη διαδικασία. Εναλλακτικά αν δεν μπορείτε μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αυτό, γιατί για παράδειγμα μπορεί κάποια παιδάκια να είναι με τα δεδομένα τους μέσα και αυτό φυσικά χρεώνει σαν διαδικασία, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε την κλήρωση στον τροχό και στη συνέχεια ε, να μας λέει ο κάθε μαθητής μαθήτρια που θέλει να τοποθετήσει το, το στολίδι του για να γίνει πιο όμορφο και φυσικά ποιο στολίδι επιθυμεί να ε, χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και έτσι στολίσαμε και το δεντράκι μας, ε, βάλαμε τα δικά μας στολίδια, γράψαμε το τμήμα μας και φυσικά μπορούμε να γράψουμε και μια ευχετήρια κάρτα. Γιατί όχι και για να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, ξέρετε δεν σας αφήνω ποτέ έτσι, γιατί να μην μπούμε και στο myadvent.net και να δημιουργήσουμε το δικό μας διαδραστικό ημερολόγιο της τάξης μέχρι την 24η μέρα. Και φυσικά δεν μπορεί να ανοίξει ε, οποιαδήποτε μέρα παρά μόνο για παράδειγμα μέχρι τις 10 Δεκέμβρη. Από εκεί και πέρα κάθε μέρα που θα περνάει θα μπορούμε να ανοίγουμε και μια νέα ημέρα. Έτσι, μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο διαδραστικό. Και τι μπορούμε να κάνουμε, να αντιγράψουμε το link του ημερολογίου μας και στη συνέχεια να το προσθέσουμε με ένα διαδραστικό κουμπάκι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Πώς? Για το διαδραστικό κουμπάκι μου πηγαίνω στα σχήματα, ε, πάω σχήματα και επιλέγω κάτι που να θυμίζει κουμπάκι, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ. Μπορώ φυσικά να του αλλάξω χρώμα. Να βάλω ό,τι χρώμα εγώ επιθυμώ. Πηγαίνοντας εδώ και διαλέγοντας το χρωματάκι που θέλω. Και στη συνέχεια να γράψω ε, πήγε μας στο ημερολόγιο. Έτσι λοιπόν μπορώ να το στοιχίσω όπως εγώ επιθυμώ και να του δώσω το σύνδεσμο. Εισαγωγή, σύνδεσμος και κάνω ε, V το σύνδεσμο που θα πάρω από το διαδραστικό ημερολόγιο της τάξης. Αυτό ήταν. Τι λέτε, εσείς θα κάνετε το δικό σας δεντράκι και τα δικά σας στολίδια. Αν σας άρεσε το βιντεάκι πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι μου και φυσικά εύχομαι να το χαρείτε όλοι μαζί. Γεια σας!